памятаеце э, быў такі э, было такое пытанне э, сакраментальнае ў дзяцінстве якую кніжку вы возьмеце з сабой у палёт на марс альбо на бязлюдны востраў трэба ўзяць вось гэтую кніжку яе можна чытаць зверху вниз знізу вверх справа налево злева направа і не скончыць чытаць яе ва ўсё сваё жыццё Нам, беларусам, пашанцавала. У нас ёсць адразу два выдатных перакладу Евгена Анегіна на беларускую мову. Гэта пераклад Алеся Дудара і пераклад Аркадзя Куляшова. І тыя, хто пажадае зрабіць заказ на гэтае выданне, набыць гэтую кнігу, здолею параўноўваць гэтыя радкі, а мажліва, усё можа быць і вывучыць беларускага Анегіна на памяць. Для мяне гэтая кніга вельмі каштоўная, таму, што яна аднаўляе, аднаўляе імя Алесі Дудара. Усім, хто спрычыніўся да гэтага вялікі дзякуй. Казалася, што загубіць можна жыццё, загубіць можна людзей, загубіць многа, многа каштоўнасцей, Але ёсць рэчы, якія згубіць нельга, не немагчыма. Гэта рукапісы, яны не гараць. Яны захоўваюцца часам так, нечакана, што проста дзіву даешся. І гэта адзін з тых выпадкаў.